Olá, meu nome é Liliana Martins e sejam bem-vindos ao nosso processo de desconexão e desprogramação do Inyo Element TV. Fecho os olhos e respiro fundo algumas vezes, concentrando-se no meio do seu peito. Permita que a sua barriga expanda e encolha até se sentir mais calmo e centrado. Visualize-se num lugar seguro, rodeado de belas árvores de frente para uma cascata d'água. Atrás de si existe uma parede. Neste ponto, convide qualquer pessoa que esteja alinhada com a sua energia para se juntar a si neste processo de cura desde que seja para o bem maior de todos. Reconheça a presença deles com amor, honestidade e confiança. Agradeça a presença deles. Inspire fundo e expire pelo nariz. Agora preste atenção na parte inferior das suas costas. Esta é a área do seu chakra sacro. Por muito tempo existe uma tomada energética com uma ficha e um fio ligados ao seu chakra sacro. Este conjunto contém os principais programas de desejo, medo e ilusão de separação. Após identificar a sua intenção, desligue e remova completamente esta tomada, a ficha e o fio do seu chakra sacro. Assim que remover a tomada, a ficha e o fio, estes são rapidamente puxados pela parede atrás de si, explodindo como um belo festival de luzes de volta à fonte do universo traga a sua atenção de volta para o seu ser. Imagine uma bola de luz dourada acima da sua cabeça. Esta bola está conectada ao Sol central e tem um número 9 pela frequência da paz, irradiando no seu centro. Visualize esta calma energia dourada com o número 9 no meio, fluindo através do seu chakra coronário, seu chakra terceira visão, seu chakra garganta, descendo pelos ombros, braços e mãos, ligando-se à Mãe Terra. Esta luz também desce pelo seu peito, seu chakra cardíaco, seu estômago, seu plexo solar, seu chakra sacro, alcançando o seu chakra raiz. Esta luz flui radiante pelas suas pernas e pés, ancorando na Mãe Terra. Toda esta energia de amor e paz está agora a fluir pela Mãe Terra, criando uma bola de luz dourada no centro com o número 9 irradiando dentro dela. Esta bola dourada de luz agora circula no sentido dos ponteiros do relógio, crescendo mais e mais, atingindo o limite da Mãe Terra, deixando-a cada vez mais forte e plena. Fique aqui, respirando várias vezes. Do centro da Mãe Terra, imagine um túnel desta energia dourada com o número 9 subindo ao redor de todo o seu corpo, projetando-se diretamente na bola original, acima da sua cabeça. Aqui, a luz continua a circular no sentido dos ponteiros do relógio, enquanto mantém a respiração. A luz continua a crescer mais e mais, atingindo os limites da galáxia. A partir desta bola de luz, a energia retorna ao seu chakra coronário e desce até ao chakra do coração. Uma vez aqui, a energia circula no sentido dos ponteiros do relógio expandindo-se por todo o seu corpo, criando um campo, um campo de força protetor, onde apenas o amor incondicional é permitido. Como símbolo e frequência da paz, o número 9 permanece no centro do seu coração. Fica aqui por alguns momentos Agora, imagine Jesus, o Cristo, caminhando na sua direção com um cristal de quartzo rosa na mão. Dentro deste cristal está a chave de Isis, o Onk. Jesus coloca este cristal no centro do seu coração. Esta chave é a chave da cura da energia do coração que é colocada aqui para curar o seu coração de volta à sua plena força vital do amor. Fica aqui o tempo que quiser, aproveitando esta energia de amor verdadeiro e de união. Quando estiver pronto, mexa os dedos dos pés, as pernas, as mãos e os braços. Lentamente abra os olhos. Beba bastante água para integrar este processo de cura. Comente como foi esta experiência para si. Para mais informações, visite as nossas redes sociais, coloque um like e subscreva a nossa página.